Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено одному очень интересному инструменту. Вот так выглядит этот инструмент. Он мне почему-то очень понравился, наверное, потому что Э, он сделан в стиле Джака Пасториус, баса Джака Пасториуса. У него была такая интересная техника, он играл на безладовом басу, и причем сам вытащил лады из своей гитары, и тем самым э, получил такой интересный звук, да, который вот э, сейчас мы все ассоциируем с такими группами, как Weather Report и другими проектами, в которых участвовал Джака. Но что же такого классного нашел Джак в, в этой вот деревянной, деревянном шкафу, вот в этом небольшом? Все очень просто секрет вот в этих двух звукоснимателях. А, начну с небольшой истории, предыстории. В 1950 году Fender выпускает свой первый э, бас, первую электробас-гитару а, Fender Precision. У него был тогда один звукосниматель, один сингл посередине. А, вот. Потом в будущих модификациях Precision у него уже появился знакомый нам пресиженовский э, звукосниматель, который Э, подавляет да, наводки и не фонит. У всех гитаристов, у всех музыкантов Fender Precision ассоциируется с таким э, рычащим, с таким мощным э, звуком, незастым. А в 60-м году Fender Лео Фендер решил э, вы, выпустить новый бас в свет. Этот бас должен был давать более э, яркую и более широкую гамму звуков, а также должен был выглядеть чуть-чуть более интересно. И вот они придумали и сделали такой, точнее он, Лео Фендер придумал, сделал такой вот бас, э, назвал его джаз-бас, потому что здесь очень много разных вариаций звука доступно басисту. А, благодаря тому, что здесь есть два сингла, а, вы можете как использовать каждый из них по отдельности, так и вместе. А, если вы будете использовать только нековый датчик, у вас будет звук больше приближенный к пресижну. Такой низастый, очень упругий. Если вы включите два звукоснимателя одновременно, то у вас будет сбалансированный звук. будет чуть меньше баса, но больше яркости и такой как бы звонкости. А если вы оставите только бриджевый датчик, то вы вообще попадете совсем в другую историю. Он очень четко пробивается сквозь микс, очень хорошо слышен. Конкретно этот бас Э, японский. Вот. Он 93 -го года и, в принципе, находится в еще более-менее хорошем состоянии. Бридж здесь стоит родной, датчики тоже родные. Предыдущий владелец снял с этого баса пикгард, и вот видно, что он хотел его сделать как раз приближенным к, к тому джазу, джазу, который был у Джака. Но до конца сделать это, как видите, не получилось, потому что в 93 году в Японии джаз-басы э, покрывали не нитролаком, а вот этим вот обычным полилаком, который Э, не равномерно стесывается с гитары, а откалывается в виде вот таких вот небольших кусочков. А что было, когда я приехал в музыкальный магазин, смотрите дальше. Здрасте. Так, это у нас Ibanez Roadster 2, типа от T-Base. можно еще раз э, джаз возьму, да? Я вообще гитарист, мне как бы бас нужен так, чисто вот записаться иногда, а -а -а. поиграть, так, ну... Да, у него такой, на самом деле, сбалансированный звук получается. То есть не низастый, не это, не верхастый. Так как я не басист, я не могу сравнить его с другими бас-гитарами, потому что у меня просто их нет. Но зато я могу э, сравнить его с э, виртуальным инструментом, да, который эмулирует бас-гитары. И это вот очень интересно. Конечно, можно всегда запрограммировать, э, сделать хороший звук, э, качественное звучание, но у вас не будет перформанса. Сейчас мы переместились в мою небольшую студию домашнюю, и я поиграю на этой гитаре партии своих песен, чтобы сравнить их с электронным басом, который в них был записан и в итоге остался в миксе. джаз-бас, он вообще а, славится своим слэпом. И послушайте Маркуса Миллера, и офигеете того, как он играет. <laughs> вот, а, может быть, вам тоже захочется взять себе джаз-бас. Кстати, совсем забыл сказать, что эта гитара офигенно дружит с э, различными гитарными примочками. У меня как раз есть несколько таких, и я сейчас попробую в них э, потыкаться и послушать, что будет. А Первая это Jam Pedal Tube Dreamer, вторая это Kiri DNM Drive, и третья это Кэтлин Брэд Талисман. Это у нас плейт реверберация. Э, вот начнем с Jam Pedal Tube Dreamer. круто она, конечно, звучит с бриджем дач. Теперь послушаем Skilly Dynam Drive. никогда не устану играть э, гармоники на этом басу. А еще здесь иногда вылетает первая и вторая струна. Но это так, мелочи. Еще я хотел бы рассказать про нескольких своих любимых басистов. Это в первую очередь, конечно, Маркус Миллер. А, его альбомы «Афродизия» 2015 года. А, его альбом «The Sound Don't Lie». Очень-очень крутой альбом. То ли 76-го. Этот альбом, он настолько глубокий, он настолько яркий и а, интересный, что я рекомендую его слушать вообще всем. Не только тем, кто любит и играет на бас-гитаре. Еще один бас-гитарист, кстати, который играл тоже на джаз-басе, это Джон Пол Джонс из группы Led Zeppelin. И, конечно же, расскажу про Джака Пасториус. Это такой э, гений, который умер в бедности. Джака был просто феноменальным басистом и перевернул своей игрой на безладовом джаз-басе, наверное, весь мир музыки. Настолько свободно играть джазовые стандарты и настолько, их свободно, настолько же свободно их интерпретировать не мог больше никто. И еще это все делать на бас-гитаре. Обязательно послушайте его альбом и э, его, естественно, работу в группе Weather Report. Эм, всем очень советую. Очень жаль, что судьба у него довольно трагичная. Э, умер он алкоголиком, его э, избили при попытке зайти в бар. Он пытался несколько раз зайти в э, ночной клуб, и охранник на входе просто спутал его с каким-то пьянчугой, да, там, э, с бомжом. В итоге побил его до смерти. Побил его так, что в больнице не смогли откачать, и он умер, скончался. Но несмотря на это, он был гениальным басистом и он навсегда останется в, в недрах нашей джаз-музыки любимый. Вот я вроде бы рассказал все, что хотел про эту бас-гитару. Э, не забывайте писать в комментариях какие-то свои мысли, на каком басу играете вы и почему предпочитаете именно его. Э, будет интересно пообщаться. А также не забывайте смотреть мои другие видео. У меня есть много обзоров и как на инструменты, так и на примочки, а, на плагины. А также я выставляю свою музыку у себя на канале. В общем, а, не теряйтесь, заходите в видео. Приглашаю вас а, к просмотру. Заходите еще. Всем пока. Короче, гитара не для меня.